Ciao ragazzi, oggi vi mostrerò due modi per fare un aeroplano di carta. Allora, prendiamo il foglio e pieghiamolo in due parti, facendo combaciare i bordi precisamente. Poi pieghiamo la punta ottenendo due triangoli, in questo modo. poi giriamolo e facciamo la stessa operazione dall'altro lato assicuriamoci che le punte combacino bene giriamolo ancora una volta e facciamo la prima piega di quelle che poi saranno le ali. In questo modo. E poi ripetiamo la stessa operazione dall'altro lato. e passiamo alla seconda piega per completare l'ala. In questo modo stesso procedimento dall'altro lato. vediamo bene la punta il primo tipo di aeroplano è fatto Questo è il secondo tipo. Pieghiamo di nuovo il foglio in due parti uguali. Questa volta per piegare la punta ripieghiamo i triangoli verso l'interno. Il primo e il secondo. Ripieghiamo in due parti uguali e procediamo con le ali. Prima piega, uguale dall'altro lato e la seconda piega per l'ala. Ancora una volta uguale dall'altro lato. e il nostro secondo tipo di aeroplano di carta è fatto. A questo punto personalizzate i vostri aeroplani decorandoli o colorandoli come preferite. Spero che questo video vi sia piaciuto, come sempre mettete like, commentate, condividetelo e scrivetemi nei commenti se volete che porti altri video di questo genere. Al prossimo video!